santé ne faut pas capable bon Dieu temps ça que pas bon Dieu mais bien qu'on il n'y le pas faire rien pour on cherché l'église on chercher la prière qu'on a gardé les qu'on est qui un esprit de mort tout ça on a de tout pip tout pip yon tout pip ya a tout pip n'a tombé la hein pendant que l'église ah non Nou wesevwa manda pou nou libere, nap libere mou dono de jensi. E manda nou wesevwa. Nap libere mou. Oh yes, la vi pou al retoune nan kosa yo ankor. La vi pou al retoune nan kosa yo. Ke la vi retoune. Bak! Ke la vi retoune nan kosa yo. la vie retourne dans quoi ça. La vie retourne. Libre. La vie retourne. La vie retourne dans quoi ça. Yes. Libre. La vie retourne. La vie retourne dans quoi ça. Yes. la vie retourne. Alléluia. Yes. La vie retourne. La vie retourne encore. La vie retourne. La vie retourne. La vie retourne. La vie retourne, la vie retourne. La vie retourne. La vie retourne. La vie retourne dans le corps encore. La vie a retourné. La vie a retourné. La vie retourne. La vie retourne. La vie. Olé. La vie retourne. La vie retourne. La vie retourne. La vie retournait encore. La vie retournait encore ça. ou pas ou pas qu'à résister esprit des morts. non, j'ai tête mon frère. La vie retournait encore. La vie retournait. La vie retournait. La vie retournait encore. La vie retournait. La vie retournait. La vie retournait encore. La vie retournait encore. Fin la vie retournait encore. La vie retournait. La vie retournait. Power! Power! Power! Power! Power! Power! Sortez de ton esprit de mort. Sortez. La vie retournait. Ou libre. Ou libre. Ou libre. Ou libre. Ou libre. Ou libre. Oliba Esprit des morts. Esprit de mort, c'est encore ça. Au Oliba. Oliba. Oliba. Au libre. Au libre. aujourd'hui. Hein. Hein, hein. La vie rentrée dans comme ça. La vie rentrée. La vie rentrée dans comme ça. La vie rentrée. La vie tournée. La vie tournée. Au la vie encore. Ou libre. Touch. Pas. Libre. Libre. Sortez de cet esprit de mort. Libre, libre, libre, libre, libre. Libre. Libre. Au nom de Jésus. Ou libre. Ou libre. Sortez de conscience. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libre, libre, libre, libre, libre. Libre, libre, libre, libre, libre, libre. Libre, Power. Touch. libre. libre. On libérant par esprit de mort. Ou libérant par esprit de mort. Ou libérant par esprit des morts. Ou libérant par esprit de mort. Libre. Ou libre. Ou libre. libre, libre, libre, libre, esprit de mort, libre. nom de Jésus. Libre. Pour libérer total. Et total en l'esprit esprit de mort. Libère en bas esprit de mort. Libère en bas esprit de mort. Libre. Abdoulaye vivant. Pas. esprit de mort. Oliva. libre. Saint-Esprit, merci pour grâce. Elle déclare de l'eau, ça pas de l'eau encore. Mais c'est sans rouge de Jésus-Christ de Nazareth. au libre. au libre. De Jésus. Alléluia. Oh yes. Ou mersi sent espri pou mirakou Paske ou libe ou ba espri malati Ou ba espri de mor Non de jesu Ou libe Pots Ou non de jesu Ou libe Kompletman Non de jesu Non de jesu Mersi pou mirakou Ou non de jesu Non de jesu puissance de la croix. La puissance de la croix. Puissance de la croix. Alléluia.